الوش في الوش بيضحك بس القلوب عداك محدش فينا بقى سالك ومحدش فينا ملاك بقينا ليه يا دنيا بلاستيك ومليانين ومفيش اخلاق كله كذب وانفاق وكلنا عاملين فيها ابرياء بقينا ليه عايشين من بعض ليه خايفين ساكنين ضمير ميت ومقسومين اتنين ومفيش اخلاق مفيش كله كذب وانفاق مفيش ومفيش اخلاق مفيش كله بعض بنحور وبعض بنعور وفي المصايب نقف سيلفي ونتصور أيامنا متعلقة عالحبل متشعلقة على بعض بنعيب وشغالين تريقة ومفيش أخلاق كله كذب وانفاق وكلنا عاملين فيها قبل جاتني الضمير ميت ومقسومين اتنين ومفيش اغلى مفيش كله كذب وانفاق مفيش ومفيش اغلى مفيش كله